bebendo ali, tudo essa subir. Olha lá, mina sai daí. Tô bebendo ali, faz dinheiro não faço letra. Meu sonho é eu sou careta. E no meu tem para você também Tô tocando todo mundo Faz dinheiro não faço letra. Meu sonho é eu sou careta. E no meu tem para você tá. Você tá tocando todo tudo feito, eu me escondi Esse é meu estilo, mano, foda-se, essa tralha E se me chega alguém de manda nós de metralha Foda essa bicha, olha a Lamborghini Mina, sai daqui